Zdravím, já jsem Jin. Přeji si mít nekonečně přání. <clears throat> Já jsem Jin. Přeji si mít nekonečně přání. Ne, má. Máš jenom tři přání. Jenom tři přání? Jo, takový jsou pravidla. Co je tvým prvním přáním? Přeji si mít nekonečně přání. Nemůžeš mít nekonečně přání, povoleny jsou pouze tři. nemohu přát víc. Ne. A teď? si něco přeji. Já si přeju smět si přát nekonečně přání. To si taky nemůžeš prostě přát. Jsi si jistý, že si džin? Nemůžeš mít nekonečně přání. Mohu mít nekonečný počet kouzelných látek? Ne. A co nekonečně džinů? Ne. A co takhle nekonečně narození nových dortů? Abys mohla zkoukávat svíčky a mít nekonečně no přání? No jasně. Ne, přestaň si přát nekonečně přání. Co si teda mohu přát? Doslova cokoliv. Oh. Oh, tak potom bych si přála nekonečně přání. Kromě tohohle. OK, fajn. Přeju si. A hlavně ne nekonečně přání. Přeju si. Bože, to není nekonečně přání. Krabici. Ne. Oh. Která obsahuje nekonečně ah, přání. A dost. Jedno přání, to je vše, co ti zbývá, takže si to dobře rozmysli. Uh, fajn. Přeju si, abych měla AIDS. Tvé psa? Co? Přeju si mít AIDS. Co? Proč? Dej mi okamžitě AIDS. Ne. Ne. Ahoj Hedy, dostali jsme tvůj dopis. Jsme z nadace splněná přání. Přeji si nekonečně přání. Ne. Kurva.